اسک ask پرسیدن درخواست کردن سوال کردن ask why do you ask why do you ask why چرا do you یعنی آیا تو این کار رو انجام میدی do فعل کمکیه برای سوالی کردن اومده ask پرسیدن یا پرسش کردن why do you ask چرا میپرسی؟ چرا سوال میکنی؟ Why do you ask? Why do you ask? Do not ask me for money. Don't ask me for money. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی برای منفی کردن اومده do not یعنی انجام نده چه کاری رو ask پرسش کردن یا درخواست کردن می از من فور برای money پول Don't ask me یعنی از من نپرس یا از من درخواست نکن For money برای پول Don't ask me for money از من درخواست پول نکن Don't ask me for money Don't ask me for money